さんまはいそれでは、えー、交渉連、えー、本日最後の演舞になります思い貫くご覧いただきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします我らの思いは天をも向かつ2 0 皆さんで温かいご声援を許しそして一緒に踊ってくださいました皆さんに感謝を込めましてありがとうございましたどうもありがとうございましたステージ会場も残り